<laughs> no, no, no, no. <laughs> अरे मेरी बहना अखिया है प्यासी प्यासी मनवा में पूरन मासी अब तक ना आयो मेरे न टीवी दिला दिया न पंखा दिला दिया ओ ससुर जी सूट भी नहीं दिया शादी में कुर्ता सिला दिया